गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स दोस्तों आज ये हमारी तीसरी क्लास है और इस क्लास में हम ये सीखने जा रहे हैं कि प्रोग्रामिंग क्या होती है और प्रोग्रामिंग पहले कैसे होती थी प्रोग्रामिंग आज के टाइम पे किस किससे होती है और कैसे होती है और प्रोग्रामिंग की जरूरत क्यों पड़ी ये चीजें हम आज इस चैप्टर में सीखने जा रहे हैं दोस्तों तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रोग्रामिंग करनी क्यों जरूरी पड़ी प्रोग्राम्स बनाने क्यों पड़े तो दोस्तों हम आ, आपको ये आ, इस डेफिनेशन से बहुत क्लियर होगा what is programming it is instruction to computer to perform specific task तो आपको अगर सिंपल तरीके से बताऊं तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा देखिए यहाँ पे ग्राफ है जिसमें हम बता सकते हैं कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट मीन हमने कंप्यूटर से सपोज कुछ भी काम करवाना है तो हम उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे तो जो वो इंस्ट्रक्शन देंगे वो थ्रू प्रोग्राम बना के या प्रोग्रामिंग के थ्रू देंगे तो वो उसको प्रोसेस करेगा और देन वो आउटपुट देगा और जब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं अगर सपोज आपके पास बाइक है तो आपने बाइक को कोई इनपुट देनी है तो फर्स्ट आप उसको करते हो और उसकी की ऑन करते हो तो तभी उसको प्रोसेस करता है देन वो स्टार्ट हो जाती है वो चल पड़ती है बाइक फिर साइकिल है उसको पैडल करते हो गाड़ी है तो उसको सेल्फ स्टार्ट करते हो तो दोस्तों वैसे ही कंप्यूटर कुछ इनपुट लेता है और उसके बाद ही वो आउटपुट देता है तो दोस्तों इसी को प्रोग्रामिंग कहते हैं it is set of instruction to a computer to perform specific task this is basically two types high level language and low level programming तो दोस्तों जो लो लेवल लेवल प्रोग्रामिंग थी वो पहले यूज होती थी आज के टाइम पे जो यूज हो रही है वो हो रही हाई लेवल लैंग्वेज तो इसमें जो बेसिक डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ पहले हम स्टार्ट करेंगे लो लेवल लेवल प्रोग्रामिंग से तो दोस्तों जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी ये आज के टाइम में बिल्कुल भी यूज नहीं हो रही तो इसको समझना बहुत मुश्किल था ये बेसिकली एक मशीन लैंग्वेज थी और ये असेंबली लैंग्वेज दो तरह की थी और उसको समझना इसलिए मुश्किल था क्योंकि ये सिर्फ कंप्यूटर ही समझ पाता था ये सर्टन कोर्स होते थे जो ये बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था इसको समझना बहुत मुश्किल था प्रोग्रामर के लिए इसको याद करना बहुत मुश्किल होता था फिर ये जिस सपोज पे अगर कोई प्रोग्राम ने रन किया तो दूसरी मशीन पे अगर हमने वो प्रोग्राम रन करना है तो ये जरूरी नहीं है कि उसको भी रन होगा इसलिए ये ज्यादा देर चल नहीं पाई दोस्तों तो ये मैं आपको थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल देता हूँ मशीन लेवल लैंग्वेज का it is string of numbers like ये है example one double zero one तो इस इस, इस कोड का एक अलग मतलब था जिससे कंप्यूटर को समझ आता था कि ये सर्टन टास्क करना है इस कोड का अलग मतलब होता था जिसको कंप्यूटर सोचता था कि मैं ये काम करूंगा सपोज प्रिंट करूंगा या कुछ करूंगा तो ये इसका ये ये जो कोड्स थे ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी इसकी तो दोस्तों इनको याद करना मेमोराइज करना बहुत डिफिकल्ट होता था इनके ऊपर काम करना प्रोग्रामर के लिए बहुत मुश्किल था दोस्तों बहुत ही कम प्रोग्रामर थे जो इसको यूज करते थे आगे मैं आपको बताना चाहूंगा असेंबली लैंग्वेज जो पहले यूज होती थी दोस्तों असेंबली लैंग्वेज आई एकदम मशीन लैंग्वेज के बाद इसमें हम सर्टन कुछ एब्रीवेशन इंग्लिश की यूज कर सकते थे जैसे इसमें आपको ये एग्जाम्पल है इसकी लोड बेस पे जैसे अब ये लोड बेस पे इंग्लिश का वर्ड आ गया अब इसमें उससे मशीन लैंग्वेज से तो ये बेहतर थी और इसमें इंग्लिश एब्रीवेशन कुछ कुछ हद तक यूज होती थी बट फिर भी दोस्तों ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं हम इसमें सिर्फ इंग्लिश यूज कर सकते थे इंग्लिश के एब्रीवेशन से यूज कर सकते थे हम इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लिख सकते थे जिससे हमें और आसानी हो जैसे एड है एड है न्यूमेरिक वैल्यू में भी लिख सकते थे पर जो स्टोर होता है स्टोर मतलब इक्वल टू इक्वल टू मतलब जैसे gross pay equal to base pay plus over pay तो ऐसे करके प्रोग्राम जो बनते थे ये हाई लेवल लैंग्वेज बनते थे बट असेंबली लैंग्वेज में जो प्रोग्राम बनते थे उसमें सिर्फ इंग्लिश एब्रीवेशन यूज होते थे इसलिए दोस्तों कुछ देर ये भी चली लेकिन उसके बाद इसको भी प्रोग्रामर ने यूज करना बंद कर दिया ये भी थोड़ी डिफिकल्ट महसूस होती थी और दोस्तों उसके बाद एकदम से आई हाई लेवल लैंग्वेजेस दोस्तों जो हाई लेवल लैंग्वेज है इसमें क्या होता था it is easy to communicate with computer because इसमें की एब्रीवेशन भी यूज हो सकती थी न्यूमेरिकल वैल्यू भी यूज हो सकती थी सिंबल्स भी यूज हो सकते थे और इसमें सब कुछ ऐसे बहुत ही आसान और इसके लिए इस, इसके लिए गुड एग्जाम्पल है देखिए आप language include C Java smartest Pascal Visual Basic Python these language are used languages are usually compiled तो इसके लिए कंपाइलर हमें चाहिए होता है जो कन्वर्ट करता है इनटू लो लैंग्वेज देखिए दोस्तों जो मशीन में समझना है इसके लिए कंपाइलर चाहिए होता है जो कंपाइलर क्या करता है हाई लेवल लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होता है जो एक प्रोग्राम को इजीली एक प्रोग्रामर को इजीली समझ आ जाता है और वो उसको मेमोराइज भी याद भी कर सकता है वो जो कंपाइलर क्या करता है उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है ताकि मशीन उसको समझ पाए बिट्स में तो देखिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये देखिए दोस्तों ये हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम तो जैसे ये हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है आप इस ग्राफ में देखिए इसमें सी अब इसमें क्या दोस्तों जो कंपाइलर है ये कन्वर्ट करता है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर को समझने में आसान है क्योंकि तो कंप्यूटर को सिर्फ बिट से समझता है उसको बिट से बाइट से ही मतलब उसको नहीं लेना देना इंग्लिश से कुछ भी उसको नहीं पता इंग्लिश जो एब्रीवेशन है ये सिर्फ एक प्रोग्रामर के लिए हेल्पफुल है अब देखिए जो हाई लेवल लैंग्वेज है very similar in English बिल्कुल इंग्लिश की तरह है we can also use mathematical notation like plus minus zero अब जैसे मैंने आपको पिछली बार पिछले एग्जाम्पल बताया था ग्रोस पे देखिए उसमें उसमें था लोड पे स्टोर इसमें इक्वल टू भी यूज होगा इसमें प्लस का है तो ये इसको आसान अब हो जाए समझना इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है तो देखिए इसमें इंग्लिश की एब्रीवेशन यूज हो रही है और न्यूमेरिक वैल्यू भी यूज हो रही है तो इसको समझना और इसको एग्जीक्यूट करना बहुत आसान है और जो प्रोग्राम दोस्तों हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं उसको हम सोर्स कोड प्रोग्राम और सोर्स प्रोग्राम भी कहते हैं द कंपाइल्ड सोर्स को रिजल्ट इन मशीन लैंग्वेज जैसे इस ग्राफ में देख सकते हैं ये सोर्स प्रोग्राम है अब जब ये कंपाइल हो गया तो ये बन गया मशीन कोड भी इसको कहते हैं इसी इसी चीज को हम ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड ये बन गया तो दोस्तों ये था आज के चैप्टर में हमने आपको बताना था कि प्रोग्रामिंग क्या है क्यों की जाती है आगे हम देखेंगे कंपाइलर और इंटरप्रेटर में जो डिफरेंस है थैंक यू दोस्तों थैंक यू वेरी मच